Дорогие друзья, всем огромный привет! Это канал в гостях у Анушки. Сегодня у нас диетическое блюдо. Готовить буду кабачковую икру. Готовится она очень просто, у плиты стоять не надо. Если вы любите кабачковую икру, результат вас очень порадует. У меня здесь 600 грамм кабачков, кабачок у меня старенький, я его очистила и удалила семечки. Нарезаю кабачок на небольшие кусочки, разницы нет, как будем резать, так как все это будет запекаться в рукаве в духовке. Также беру 3 средних моркови, это 300 грамм. 3 средних луковицы, это тоже около 300 грамм. И 300 грамм помидоров. Помидоры я разрезала на 4 части. Теперь овощи хорошо подсолю, добавляю примерно столовую ложку соли. Также сверху наливаю 4 столовые ложки растительного масла и все хорошо перемешиваю. Не забудьте включить духовку на 180 градусов перед тем, как начинать резать овощи. Перекладываю овощи в пакет для запекания. Выгоняю весь воздух из пакета и сверху наделаю немного дырок при помощи булавки. Делаю это аккуратно, чтобы не порвать пакет. Запекаю овощи в пакете примерно 1 час, час 20. Овощи должны стать полностью мягкими. Овощи готовы, им нужно немножко остыть, и пока овощи будут остывать, я духовку переключаю на 250 градусов и запекаю сладкий перец. У меня сегодня перец зеленый и красный, но лучше всего использовать красный перец. Запекаю перец примерно 7-10 минут. Перец должен хорошо вот так вот поджариться. Желательно, чтобы он местами вот так подгорел. Вот эти вот пригаренки придают очень вкусный аромат икре. Горячий перец перекладываю в кастрюлю и накрываю крышкой. Перец немного пропарится и его очень легко будет очистить. Убираю все семечки, плодоножку и отправляю обратно в кастрюлю. Также в кастрюлю перекладываю все овощи. У меня овощи пустили очень мало сока. Если у вас получится так, что очень много сока, сок весь оставляйте в пакете, иначе у вас очень жидкой получится икра. Если икра кабачковая получится слишком густой, всегда можно будет добавить сок. Теперь все пробиваю погружным блендером. Получается вот такая вот красивая, ароматная и очень вкусная икра из кабачков. Пробую на соль, при необходимости немного подсолю и добавляю черный перец по вкусу. Икра готова, теперь ее осталось немного охладить. Для этого я икру перекладываю по баночкам. У меня получается 2 пол-литровые баночки. Хранить такую икру нужно в холодильнике около 7 дней. Икра получается очень вкусная, ароматная, свежая, летняя. В общем, пробуйте. Это намного вкуснее, чем то, что вы можете купить в магазине. Надеюсь, вам все понравилось. Не забывайте подписываться и обязательно нажимать на колокольчик. Всем спасибо за внимание, приятного аппетита и хорошего настроения. Пока-пока!